Данное упражнение является усложненной версией обычного взятия на грудь из ямы. Ссылка на него в правом верхнем углу видео. Данное упражнение отлично подходит для формирования мощного и правильного съема ногами, что достигается за счет ямы, а также для удержания правильных углов во время тяги, что вызвано искусственно замедленной скоростью тяги. В данном упражнении используются небольшие веса для наработки именно автоматизма и формирования запаса скорости – после тяжелой тяги. Новичкам рекомендую выполнять данное упражнение с весами до 65%, до 3 повторений в подходе. Рабочих подходов может быть от 4 до 5. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, видео было полезным. Также смотрите другие видео, представленные на этом экране. Они помогут вам лучше разобраться в данном упражнении. Любые свои вопросы не стесняйтесь задавать в комментариях.